War die Polizei auch schon da? Also das kommt Pippi Bulle, ne? Kommt der nicht so Pippi Bulle. fährt durch die Straßen. Die Straßen nur zur Stadt. Wer zieht eure Nase? Wer zieht lässig ab. Stadt, die Stadt, unsere Stadt. Die Raven auf der Nase und einen kalten Sack. What you Dealer Show. Das <laughs> kommt doch alle mit, oder? Ja, ey, um, beim letzten Song dürfen gerne alle Künstler, die heute auftreten. Mitspielen. Von mir aus mit auf die Bühne. Ja, wir mitspielen. Alle mit auf die Bühne einfach. <laughs> time I saw my sinless life. tocar ele

Cheguei feito of the light dark. Äh, ich, ich ja wir haben uns also richtig Spaß gemacht. Das war absolut cool. Das ist ja echt cool. Hast du alles rausgekitzelt hier? Wo man